Oi, tudo bem, tudo bom? Como vai? Hum? Se você é um consumidor do youtuber ávido, assim como eu, sabe que essa entrada é da Debra Hutz, outro youtuber que eu sigo. Mas hoje não vou falar de youtuber, hoje, eu vou contar o que é... <laughs> Hoje eu não vim falar de youtubers, hoje eu vim contar uma história é, amiguinhos, então pegue aí a sua pipoquinha, o seu suquinho, o seu salgadinho, o seu lanchinho, eu não sei, o que você for pegar, sente-se no sofá, sente na TV, na TV não dá pra sentar, né? Durr. Sente na cama, sente em qualquer lugar e assista uma história incrível, uma história mágica. O que, é que, vocês acham que eu vou contar a história hoje? Bem, se vocês vieram aqui, né, pelo título do vídeo, já sabem que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Oi, eu sou a Chapeuzinho Vermelho. É, essa menina é danada, viu? Danada. Bem, sejam bem-vindos e vamos à história! E esse daqui é o vizinho batucando. Ah, aqui sim, é a vida inteira assim. O não é o cachorro latino. Ah, o vizinho tocando música. Ai, ai. Enfim, vamos à história! da Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela preparou um, uma bela refeição para a vovozinha que estava doente. Hum, a minha mãe vai adorar essa refeição. A mãe da Chapeuzinho ficou na casa e instruiu a Chapeuzinho a levar os doces para sua avó e a refeição saudável que ela tinha feito, porque a vovó estava doente. Filha minha! Oi, mãe! Filha, leve estes doces e esta comida saudável para a sua vovó, mas não vá pelo caminho mais curto, vá pelo caminho longo, mais seguro, pois tem um lobo mau circulando pelas redondezas, entendido? Claro, mãe! E aí a Chapeuzinho foi em direção à floresta. Eu vou, eu vou pra casa da vovó eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou, eu vou, eu vou. Só que chegou numa parte da floresta, tinha um campo de flores lindo. E Chapeuzinho ficou encantada e perdeu muito tempo ali admirando as flores. Mais que coisa! Quando ela se deu conta, já era tarde. consciência dela falou, você vai desobedecer a sua mãe? Não tem jeito, se eu não chegar, a vovó vai ficar preocupada. E ela foi. Tchu, tchu, tchu, tchu. No meio do caminho, ela encontrou com um lobo mau. Oh, um lobo! Olá, menininha, pra onde está indo? Estou indo pra casa da vovó, eu não posso falar com gente estranha. Hum, o que, que você leva aí? Doces, pra minha vovó, e tchau. Ah, seu lobo! Ha, ha, ha, ha. Eu sei um atalho para essa casa dessa vovó e eu chegarei lá muito antes. Ha, ha, ha, ha, ha. E o lobo foi e chegou na casa da vovó. E ele bateu na porta. Ai, caraca, tá na porta! Disse a vovó. O lobo se fingiu de chapeuzinho e entrou na casa e devorou a vovó por inteiro. Nhau, Eita, eu estou cheio. Oh. E ele foi deitar na cama. Chapeuzinho chegou logo depois e bateu na porta. E o seu lobo respondeu, pode entrar. Ah, vovozinha, por que essas orelhas tão grandes? Pra te escutar melhor. Ah, vovozinha, por que esse narigão? Ah, para sentir o cheiro das flores melhor. Ah, vovozinha, eu vi umas flores muito cheirosas vindo pra cá. Mamãe mandou essa cesta de comidas e de doces pra senhora. Ah, tudo bem, queridinha. Pode deixar ali na mesa coisa, por que essa boca tão grande? Ah, é pra te comer melhor. Hum, não, socorro, socorro, socorro. E nessa hora que a Chapeuzinho gritava desesperada por socorro, eis que chega o Salvador. O caçador. Oh, não temas, pequena dama, eu salvarei você. Yeah, volte aqui, seu lobo. Psh, psh, psh, psh, eu não vou morrer. E aí, o caçador atirou no lobo e o lobo morreu. E o caçador abriu a sua barriga e tirou a vovó, que precisava de um belo banho de lá. Ai, eu estou todo lameado. Ai, que nojo. todos nós possamos comer. E assim fizeram. Chapeuzinho aprendeu uma lição. Qual foi a lição da Chapeuzinho? Bem, pessoal, a lição dessa história é que nós devemos sempre obedecer os nossos pais, porque eles querem sempre o melhor pra gente. Se a mamãe e o papai falar, vá para direita, é, é, é, <laughs> ela vá pela direita, você vai pela direita não vá pela esquerda. Se a mamãe falar, não vá por ali, não vá por ali. Porque eles sabem o que é o melhor pra gente. Chapeuzinho corria muito risco do lobo mal tê-la simplesmente comido, sequestrado ela lá na floresta. Olha que perigo, né? E ela desobedeceu o papai e a, na casa a mamãe dela. Então não é legal desobedecer o papai e a mamãe. E é essa é a mensagem que a gente aprende. Não desobedecer o papai e a mamãe. Independente se a gente estiver atrasado, se a gente achar que é mais certo, a gente tem que sempre escutar a voz daqueles que querem nosso bem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e aqui no primeiro link da descrição tem uma atividade exclusiva dessa história da Chapeuzinho Vermelho. E eu também vou deixar alguns jogos para você poder praticar, porque eu acho super legal jogar. Grande beijo e até a próxima. Assista os outros vídeos também do canal. Tchau!